ножка не везет, все пройдет. Medo, gente. коням не дадут меч. Ратью пойдем до погони ворона. Пусть молодая сердцу дорога, а не пристала нам сидеть по хатам. Дайте коням не дадут меч. Мы добраться давным-давно, черные силы пришли войной, а мы не знаем. Он слишком силен. Мы тебе поможем.